assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa nya go sina fon kayan re wana youtube channel wana wara kan ti darma banka yuba inshallah un kuna kirkan dar sengir ka ke ba sen wat karin ginga aran kodde ka karin din yaran mo bayra wal bin wal fon kodda aran mo bayra aran ginga karin mo sai kam tin aran ko anda wata ta ko rogini ma koddo karin sai inshallah da wadin ngani da ka ke ba sen kuna idan ma video zo wana wakani shi iga ba nim karise like a wakan din kan bayo ta yawo din da ma karise nim video agandagano kihantumu abandamo nema sambirse nimzingi haro sambirse no gana dina video itede ka youtube kandanse inshallah deni ba video zo wana waduma da dai nun gwanin ka inshallah wa tukin video itede ka youtube mo chamse kai na video itede ka tarmat kai kan sai whatsapp gani na mai sasa min sai inshallah wadi mun gasa min sai misal kin video itede ka nim koi guna inshallah deni ba wani wadi nim karise abandamo nimzingi haro sambirse wadi nogana dina video itede ka youtube kandanse tini mo lo kukulu mo ba ka ache ban sai mat kengin ga kodo ka mo ngano ti itel a itel a16 a16 pro a a16 pro ngari ka ache ban sai mat kangin kodo ka ka mat nan ko da tel ko rewol binan ko ranan fo inshallah darum gun video a fotaga a fotan kir jang ci ban da nga itel wona wa gandir go a a16 pro wona wa de kar ngodi nan go kan go ka kamara nan go nga ci misal gawo a ngane ya wona wa gandir go da dari mo fam dangale ci na gamat kina ci da ngadi ngana fota ngana gisin sedango ya inshallah da irin guna video aganda gana kan tuma banda model makare sai dum zinjo haro samse wonno gana ni video tere ke youtube kana sa kwantin mulo kulu da ni makani ilgo gin wala da sai kambe zum kam nyawo din samse wonno gin mono video zono gabi kan gana mu to bor bobo do youtube channel wone wara ngono gin mono gabi kan gana mu video bo yanda ke inshallah dai nagode gana assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bayr ko ni jar ko bay won video zo do insha Allah wadani kar sai subscribe a nusin tinga koddo ka kin samat kan gon go kawo alam kun continue acine a dingo ka acine alam sun tinga continue samat kan jinga ci ban sai mobin kan kirki video kirki ci ban sai um na manum ha gon su ka da sun tin continue a dai ma bi a no ha gore ni musko ka da sun tin continue wurin sai zama gani kan sai email wa bongane kare ni email ka dinga andi wodi wodi aka no din kadiri kona computer no ya insha Allah da nima biyu sanar kan gwamnati da yau biyu a cinai so inshallah abu yoma bana ni raisa mat kan gonga diawo nim ko ga aywa ka mm je cippo kan gara ko aka nim ko cippo kan gara ka tin samat kan gonga diyo en batro ka mi cippo ka di mayo no mm-hmm. ah, ya mm mi cippo gis kote fo batro da a to madal madal samat kan gonga diawo tin wada num guna no kiga wira wida mm denon ki boli no kiga wira wi denon ki boli అనేది ఈ టైప్ మొబైల్ నాకు ఆ వీడియో నాకు బోలి మొత్తం ఉండాను తక్కువ నాకు ఆ వీడియో నాకు బోలి మొత్తం తొందాను షాల్ అవసరం కనుక్కోండి యావరేజ్ a tomatar ma da ni riya kan riya won sai kan san tumi kan kan yo kan san tumi kan kan san kan won gi fona won a cin dai dan mun cin dalam ka inshallah dan mun cin dalam ka guwa bon san kan gon riya cin dai mm, cin dalam ka guwa bon dan nanu no ngabi nguye ngodo nanu inshallah dan gidi ngai kan se no yes dan ka kanda ya so wonde ma nanu no ngabi atama dalla madalla sanu kan go ngati no dan dinga nei kan se be nangu ati ne hantuma bo ngadi ngono ani gidi dan nanu ngabi dan nanu ngabi otuna ndin inshallah dan mo bodum bonano ra sande awachne to madalla la inshallah cin ngi dimo basu ngage santinga tunin bonse hmm kamante ni borfuma tunin kamante ni majfo inshallah samat kan goida tunin bonse acin odai hmm halam tun dai ci ban samat kan tiga shatenda alam ka dai mat kan iga barada aram kan ai telo atunan de ngono gay gumo insha Allah kada yar muhina su da zama wani na tun da wani oge gumo a tun da oge gumo da kala yar muhina su alhamdulillah gina ding ba wani gini video da kyan dam koy ala tun ne wado hmm, ba ni video da kyan dam koy annan ka tun gina Thank you. 别来干哈！ to tumadala madala selamat kan gonga ci atun wore inshallah selamat kan gonga chat atun ni ga sete am kan bon se dari mat sondi ngi di ngena mat ki te ga sete dai da kai te jo ni ya ni na ka mat kan dai mo ba kai te jo da ka da inshallah we kan sete woni ga ter bon se woni se dar se like nim dar se like nim dar se subscribe wodno ga ndi te ga youtube kan dar se